running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wait Всем привет, дорогие друзья! Досмотрите этот необычный видеосюжет до конца. Этот видео-сюжет засняли не просто так, а показать, что скрывают от нас наши власти и военные. Помимо того, что вы привыкли смотреть фильмы ужасов, фантастику и даже фантазии, реальность все-таки оказалась еще страшнее. Множество странных объектов, которые стали появляться, ссылаются на то, что это создали военные, и определить ту иную ситуацию очень тяжело. Но суть в том, что каждый из нас понимает, о чем я говорю. Везде эти необычные разработки пугают людей или даже ученых, но на самом деле еще глубже. Помимо того, что ученые создали необычное оружие и создают постоянно каждый день, это оружие было создано еще очень давным-давно некому и некогда пришельцами. Их называют по-другому, но вы подумаете, что это бред. На самом деле мы видим необычные видеосюжеты, как происходят природные климатические бури. Мы видим, как множество людей видят, как просыпаются вулканы. Мы видим, как военная техника уничтожается с необычным оружием. Но что на самом деле страшно, это то, что вы не знаете, с кем имеете дело множество военных знают о том, что это такое, но их заставляют молчать. Сегодня я вам хочу показать несколько видеосюжетов, которые вас, наверное, напугают. Просто-напросто досмотрите необычный видеосюжет до конца, потому что множество тайн, которые вы привыкли смотреть в фильмах или где-то еще, это реально происходит на Земле. Никто не может определить их значение и почему власти согласились с ними пойти на контакт и для чего наша планета может измениться в течение нескольких лет или просто-напросто исчезнет, как несколько других планет, которые окружают нас. Просто-напросто досмотрите, поставьте лайк, подпишитесь. Если вам не тяжело, оставьте хотя бы комментарий. Ну а то, что надвигается, просто-напросто смотрите и приятного вам просмотра. Она ты... просто не хочет, чтобы ты, знаешь, вкалывала когда-то. Хочет the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find it's mine. the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up my face while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate I attack